thank you. Таңшаңыз бұл сізге бұл менің атыман су рахмат таныша алсақ болады чаңыз аябай сұлу қыз екенсіз танышқан не аласың қанша сон табасың айына Ай, айына Ауа. эми айына мен где бір 3000 доллардай шығып қалса, жақшылы олып? 3.000 доллар тавас бе айына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 бирок деги иштейсиңби бир жакта жок чоң эме жумуш жокпу мындай шве пиве бүтүк бүтүк эмелер болсо иштей берем любой эле жерде мен кайдан билем бар ар өзүнүкүчүлөрдөн э, таанышпайсызбы жок таанышпайм алып кел мына таанышпасаң мен сени менен жөн эле суумду көтөрүп эле қыз аябай сұлу қыз екенсіз фигураңыз да соның екен Айбай! фигураны қаяқтан алғансыз мындай соным фигураны сатып алғам а сатып алғансыз ал мындай ұзын шашты дағы ушундай сонун чачтарды дагы сатып ба? <laughs> бұларды да сатып алғам не бетіңізге ақша жетпей қалды ғой <laughs> ошо бетиме акса тогузатам байке ошо бетиңизди сатып алганда келейін, қандай десем емсіз деген бір маға қандай десем бір сұрауыма жооп берсеңіз аябай бақытлы болот элем да эмне болгон суроо сиз мага турмушка чыгасызбы сізге о мен сізге. О? жок ай чыкпайм о үш сөз керек болчу да рахмат шыңғыс э, негізі қыздар менен сүйшет дейді иә а неме Қыздардың құлақ менен сүйет деп қойшат го ошо чынбы же туура эмеспи билейин дегенсиз байке құлағым кулагым жакшы Кішіне кичине катуураак айтасызбы Не дейсіз? құлақты дарылатыш керек деймін қандай дейсіз еш нәрсе еш нәрсе менен сен құлағың құлағың құлағым ұқпайды деп қойсаң қиын болады ғой өзінше де бірінші алдыға екі шалпайған құлағыңды шапкаңның ішіне кіргізіп ал чоңыз танысып алсақ болады ғой таанышып алғанға мүмкін бе екен деймін жігіт сізге эмне мүмкін экенин эмне мүмкүн эмес экенин каяктан билем барып апаңыздан сурап алыңыз э <laughs> макул макул анда телефон номериңизди бербейсизби мен ватсаптан сүйлөшүп туралы жігіт мындай да сиз жети жүзүнчү жылдагы согушту билесизби жети жүз мен ал уақытта жоқ болсам уақытым білемін ал согушту <laughs> білбесеңіз анда билип алыңыз э ә? жеті жүзінші жылы сексен танка жарылып элүү эки самолет учуп анан он сегиз аскер каза болгон экен да чын эмеспи ол самолет каяка учуп бараткан экен жанатан бери номеримди айтып атса жеткен тормоз экенсиң барып а чоңуз канча самолет жарылган карачы кандай сонун жерлер экен эя ооба насипа жок сен мага турмушка чыкпайсыңбы турмушка ооба чыгам качан чыгайын shuncha oy bek nima bo'ldi suylamay qolding suylachi жоқ кичине көбүрөөк сүйлөп алдымбы дейм да ошондо эмне сага чыкпай калдыңбы үйлөнбөй калдың бекен карачы кандай сонун көл болчу жерлер экен а жүр басып келебиз салам достор Егер де маанайыңыз жок болуп турган болсо анда сөзсүз түрдө э, қызықты юморларды, тамашаларды көріңіз келсе анда анда біздің каналға жазылыңыздар комментарий жазганды унутпаңыздар лайктан көбүрөөк басыңыздар Біз сөз сиздерди күлдүрөбүз <laughs>